Orang-orang yang dijamin oleh Nabi SAW boleh masuk syurga tu. Sepuluh orang. Semuanya jalan belakang tu. Ingat Quran belakang tu. Orang duduk dengan Quran. Orang tahajud dengan Quran. Lepas tu lain pada tu. Sahabat-sahabat yang pasal geliga-geliga. Banyak pasal hidup dia tu hidup dengan Quran. Masya Allah. Kita pun kena lagu tu lah. Walaupun dunia yang maju. Penuh dengan maksiat pada sekarang ni kita kena duduk dengan Quran. Tak mesti kena ngapa Quran, semua sutih. Tapi kalau dah boleh ngapa Quran, orang-orang hak kira tanya luar dah. kerja habis dah. Nah, dulu dia duk kerja pernah dan ni ada tak ada kerja. Utamanya orang-orang hak ni puluh naik ke atas. Ni puluh naik ke atas kalau dia tak kerja berat dah. Jadi awal-awal mari ke masjid, tubik dari masjid pun tubik akhir-akhir. Sebab apa tu? Mari awal-awal, mari ulai Quran, baca Quran. Ha Lepas pada semaya orang lain pakai tubik belakang tapi dia duduk lagi dengan Quran. Saya biasa dengar ni. Orang umur ni puluh, dia ada azal lama dah. Saya biasa rakyat dah ni cerita ni dah. Orang dekat-dekat dengan nak pecang hijau, dia azal. Aku umur ni puluh, aku nak ngapa Quran. Alhamdulillah. Boya pecah. hari yang pertama dia pecah tu, Jangan ngapa Quran, ngapa ngapa. Orang umur ni pun Ngapa Quran tiga tahun. Ingat. Ingat sebuah. Hari ini kita baca sesuatu ayat, lepas tu terjemah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ha? وإنه لتنزيل رب العالمين dan sesungguhnya Al-Quran yang diantara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ini sebab saya baca dah dua hari ayat ni ulai-ulai jadi hari ni kita masuk terus kepada uh, Ah, terjemuh dia selalu. Dari pimpinan Ar-Rahman, nota kaki 1231, setelah Allah Ta'ala menceritakan perihal rasul-rasul yang telah lalu dan kaum masing-masing yang berakhir dengan kemenangan rasul-rasulnya beserta orang-orang yang beriman dan kebinasaan kaum kufur ingkar yang bertujuan memberi semangat supaya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang terus menyebarkan dan mengembangkan Islam sehingga berjaya. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya ditegaskan dalil kenabian Nabi Muhammad yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada baginda melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ha, ini sebagai huraya cerita di antara ayat belum pada ni yang Allah tak ada <clears throat> cerita hubungnya dengan kisah-kisah Nabi di zaman kaum mereka. Masuk hubungnya dengan Al-Quranul Karim ini sebagai penerangan satu mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi yang kekal sampai ke hari kiamat. Sedangkan banyak mukjizat yang berlaku di zaman Nabi tu pun untuk nak menguatkan bahawa Nabi Muhammad ni adalah seorang rasul yang sebenar yang dilatih oleh Allah Taala maka Allah bagi izin kepada Nabi boleh tunjuk sebahagian benda-benda hak yang berlaku. Tapi Quran ni Alhamdulillah Adalah satu mu'jizat yang kekal abadi Sebab ia adalah kalamullah Yang diwahyukan kepada Nabi Melalui Malaikat Jibril alaihi salam Dan dibaca oleh ummah Sampai hari kiamat Alhamdulillah Termasuknya kita nah, Umat di tempat kita Baca Quran Reti Quran dan amal dengan Quran Insya Allah. Nazala bihi ruhul amin. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Alhamdulillah. Ar-ruhul amin. Iaitunya Jibril. Tidak khilaf ulama katanya. Malaikat mana ataupun siapa dia ar-ruhul amin. Nah, ini adalah totok teruh kepada Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin dalam eh, apa ni ke dalam hatimu maknanya teruh Quran ni apabila dibaca oleh malaikat Jibril ia masuk teruh dalam hati Nabi selalu dah Allah ni hak pisik dah tu hawi kepada Nabi ni walaupun dia tak pandai baca surat dia tak pandai menulis tapi gapo hak dia dengar dia ngapa dia ingat Maka teruh selalu dah. Tak terlupa-lupa. Tapi ada, hak ni bukan arti Nabi terlupa. Tapi Nabi baca tu jadi lekat-lekat dalam semaya. Ada di dalam tersebut. Saya betul dengan saya baca, ngajar kitab Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib. Jumpa dalam hadis tu. Nabi semaya lebih kurang semaya maghrib ataupun semaya isya. Nabi baca jadi lekat. Baca-baca sekirat lekat. Baca sekirat lekat. Bila sudah semaya, Nabi tanya, siapa tak ramai-ramai ni ambil air semaya, tak rata bahasa. Jadi kesel kepada Nabi itu siapa kau? Baca jadi lekat dalam semaya. Ada sore sahabat yang ambil air semaya, jinguh gitu-gitu, kaki dia berubah-ubah-ubah-ubah. Ha, Walaupun anggota lain yang ambil betul belakang, rata belakang air. Tapi body kaki itu, dia jinguh berubah tak rata. Kesel siapa kau Nabi baca, lekat. Dalam semaya. Ha, ni sebab tu, hak ni hak tu hewi kepada Nabi Khoh. Nah. Tapi hak tu ime duduk lekat Zamiullah ni, hak tu email tak ingat sendiri tu. Nah, ime terlupa sendiri. Baca pak tu, magi ayat tu, kadang-kadang gigi terlekat. Hak tu duduk di terlupa betul-betul. Lepas tu kita jangan jangan berasa hati tak. ime email lagi, lekat. Tu ini Mekah ada duduk kerak Quran ni boleh katakan ulai saya dia hari-hari berau berau berau berau berau baca dalam semaya. Saya dak tengok sama cang Mekah. Ada lagi orang tegar lek belakang. Nak ayat katanya terlupa ni benda tamada, benda biasa. Ha, Tapi tak sepatutnya duk gitu lupa sama ayat yang biasa-biasa duk baca jadi terlupa juga. Lepas tu Quran ni kita yakin ni Allah Taala tak tak letak pro'el dalam hati orang yang ada maksiat. Ini ha, kita kena patah benar-benar pasal ini. Kro'el dia tidak akan duduk di dalam hati dan jiwa orang yang berdosa, buat dosa besar, banyak maksiat. Lepas tu, yang tambah lebih pada tu orang malah. Malah ulai baca kro'el. Malah duduk dengan dia, malah apa tu Banyak lagi. Sebab tu kro'el ni, dia Orang yang ngapa Quran tu sendiri dia kena duduk dengan Quran boleh katakan sokmo. Selain daripada dia rajin dah, dia ngapa dia ulah dah. Patu benda hak patai-patai lari tu dia kena ada. Sebab tu orang orang ingat Quran ni dia warak. Minta maaf dah dia tak isap rokok. Orang isap orang dan ngapa Quran, orang duduk dengan Quran sokmo walaupun dia tak ngapa Quran, dia duk baca Quran dia tak isap rokok. Ha tu. Pas kalau dia kita tengok umum masyarakat kita eh, tak ada kira jadi tamnain gapo go tu go ni go tu go ni masyaallah hisap rokok kebuk-buk pau pau pau pau pau lepas tu naik jadi naik jadi tak imeh tidak sepatutnya orang yang berjawab teh ataupun tidak berjawab teh neh tamnain re mai ni tamnain tak sepatutnya orang Islam kita isak rokok banyak mana orang isak rokok kalau di apa ni dikira duit sehari-hari masya-Allah. Orang kira sute cangwak kita ni. Tiga tiga cak pak cangwak ni. Kalau dia orang jatuh semua berhenti sak rokok sehari boleh buat sekolah sute. Sekolah sute sekolah. Mana buat gano? Rokok saya tak tahu, tak sebuku-sebuku berapa tu. Tak tahu kata harga berapa. Jiho-jiho tu, jiho ni, kita tak tahu. Tapi nak ayat katanya, kalau dia berhenti sak sehari ya, Masya Allah, boleh buat masjid sute, boleh buat sekolah sute. Ha, tu. Tapi tak ada arah benda-benda pasal ini. Benda tagih belakang. Benda berhi belakang. Dia tak isap rokok, duduk, tak boleh duduk lah. rasa tak kena ke tu kan ni. Apatah lagi. Kalau kita klik kepada ayat ni, iaitunya Quran yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW Nabi sapa kepada umat dia ni melalui sahabat sahabat-sahabat ni Masya Allah orang yang nuk kepada Quran Walaupun kita yakin katanya bukan semua sahabat ingat Quran belaka dak. Bukan semua sahabat ingat Quran semua. Tapi sebahagi umumnya sahabat adalah orang yang ingat Quran beberapa surah dan sebahagiannya orang yang ingat semua. Terutamanya dak? Khalifah Pak Ria tu hak tu hak cerak dah. Abdullah bin Mas'ud lagi. Ha ni lain pada khalifah. Orang-orang yang dijamin oleh Nabi SAW boleh masuk syurga tu. Sepuluh orang. Semuanya jalan belakang tu. Ingat Kro'el belakang tu. Orang duduk dengan Kro'el. Orang tahjub dengan Kro'el. Lepas tu lain pada tu. Sahabat-sahabat yang pasang geliga geliga Banyak pasang hidup dia tu hidup dengan Kro'el. Masya Allah. Kita pun kena lagu tu lah. Walaupun dunia yang maju penuh dengan maksiat pada sekarang ni. Kita kena duduk dengan Kro'el. Tak mesti kena ngapa Quran. Eh. Semua sutih. Tapi kalau dah boleh ngapa Quran, eh, orang-orang hak kira tanya luar dah. Kerja-kerja habis dah. Nah, dulu dia duk kerja pernah dan ni ada tak ada kerja. Utamanya orang-orang hak puluh naik kata, atas. puluh naik kata. kalau dia tak kerja berat lah. Dia jadi awal-awal mari ke masjid. Tubik dari masjid pun tubik akhir-akhir. Sebab apa tu? Mari awal-awal, mari ulai Quran, baca Quran. Ha tu. Lepas pada semaya orang lain pakat tubik belakang tapi dia duduk lagi dengan Quran. Saya biasa dengar ni. Orang umur ni puluh, dia ada azal lama dah. Saya biasa rakyat dah ni cerita ni dah. Orang dekat-dekat dengan nak pecang hijau, dia azal. Aku umur ni puluh, aku nak ngapa Quran. Alhamdulillah. Boya pecang, hari yang pertama dia pecang tu, Jangan ngapa Quran, ngapa ngapa. Orang umur ni pun tu. Ngapa Quran tiga tahun. Ingat. Ingat sebuah. Bukan arti katanya nak ngapa Quran ni kena budak saja, otak kena muda saja, dok otak tua pun boleh. Saya tengok klip semalam. Hak ni untuk orang-orang ngaji. Kunyai, wai dekat-dekat dengan 80 baru cop peringatan ngaji. Masya Allah. Orang Palestin. Nak ayat katanya, sungguh dia. Baru habis perniatur, ya umur dekat dengan 80. Apatah lagi, kita yang duduk dengan Kro'eh, ni klik kepada Kro'eh. Ulek, baca, baca, baca, baca. Walaupun tak mesti katanya kita tak target kita. Katanya kena berapa tahun, berapa surah, berapa surah. Tak. Hak pentingnya, baca baca ngapa ngapa kamu oh, ingat kamu ingat orang dan ingat Quran baca Quran ngapa Quran insyaallah orang tu otak tak mering tapi wah orang tua duk royak katanya ngaji banyak mering wallah alam orang tua ambil mana tahu eh mun jangan duk ngapa Quran banyak-banyak mering lah otak mu gila lah sikit lagi banyak masuk gotu lagi masuk gani lagi padahal orang buat wicai seluruh dunia royak katanya otak mana yang pasal tak gerak hak tulah derah mering derah nyanyuk derah kelupa sebab apa dia ya, dia, dia tak ada dia mikir apa tapi orang ada duk mikir sok mau duk ingat sok mau cuba kita gambar orang kena ingat orang hak ingat Quran semua ni masya-Allah dalam otak dia surah tu lagu ni surah ni lagu ni baca duk situ duk sini dalam dalam mata dia ni nampak Quran sepanjang duk depan dah ha tu Lepas tak sendiri gerak ke mana otak dia. Itulah nak ayat katanya penting benda-benda pasal ini. Insya Allah kita apa? Kita perubah diri kita dengan tidak makan ubat tak ada apa tapi kita perubah dengan dengan tahajud. Bangun baca-baca Quran. Eh, orang dia apabila bangun malam-malam dia baca Quran eh, otak dia ni semua tua tang rangkai dok gerak habis dok menuju tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semaya dia khusyuk. Khusyuk ni adalah satu ubat besar dalam hidup. Ha. Lepas tu semua yang kita buat, kita tancai tam dengan khosyuk, dengan teliti, so, so, so, so, so. Ia jadi ubat yang mujarab. Yang we bagi orang yang duduk dengan pasang khosyuk, tekun, sungguh, buat gapa-gapa, we jadi nampak katanya nak we jadi kunapap. Bukan nak kepada lain isi sikit kuah banyak. Hak tu kita tak sih. Nak kepada isi banyak. Pah, pah, pah, pah, pah, pah. Itulah. Yang Allah Ta'ala sengaja waktu turun Quran eh, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Makan masa 22 tahun lebih. Kalau kita buat tanya. Tuhan tak kuasa ke waktu turun Quran eh, sebuah selalu? Kuasa. Tapi hikmat yang sangat besar. Sebab apa? Sebab nak menetapkan hati Nabi tu dalam baca eh dalam nak jadi hurai wiknu benar-benar yang berlaku pada zaman itu zaman ini dan sebagainya nah ala qalbika litakuna minal munzirin ke dalam hatimu supaya engkau wahai Muhammad <clears throat> menjadi seorang dari pemberi-pemberi <clears throat> ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ya dah. Nabi baca sahabat Nabi yang reti belaka. Sebab tu kalau kita buat soalan nabi tafsir semua dak Quran ulama pakak jawab katanya dak nabi tak tafsir semua tiap-tiap ayat sebab apa sebab dipahami dan dierti dah oleh para sahabat nabi baca nabi erti dah sahabat pun sahabat yang erti dah baca baca sahabat pun jarang sangat dia kita tanya nabi-nabi uh, ayat tu tu nak lagu mana? Tapi doi pertikam Nabi, kecek pe Nabi, Nabi duk royak, gotu royak kan ni, itulah sebagai tafsir Qur'an dia panggil. Tafsir Qur'an. Ayat ni, walaupun tidak disyarah dengan secara detail, tapi perbuatan Nabi, kecek pe Nabi tu jadilah tafsir ayat tu. Royak nak jadi betul, wipahai kepada sahabat. Alhamdulillah. Tu orang di zaman Nabi. Nabi. Orang di zaman Nabi. Nak ayat tanya geligor-geligor sungguh. Lepas tu majlis. Hak paling mulia sekali. Iaitunya majlis. Nabi ngajar. Nabi royak. Nabi baca Quran. Nabi semaya. Itulah dia panggil. Majlis yang paling mulia sekali atas muka dunia. Allah. Lain pada tu. Eh? Majlis sahabat. Majlis tabi'in. Tabi'in. Tamari siapa kau kita lah ni. Ya kau cikgu belakang, kau cikgu, cikgu, cikgu, cikgu, cikgu ni pahaya dah. Maknanya cang long, cang long, kau turun, kau turun, kau turun. Sebab apa? Di zaman Nabi lah. Orang yang paling barakah, paling molek sekali. Sama ada yang ngajar, dia royak, dia buat contoh, buat apa. Tapi zaman kita lah ni, walaupun tak sama dengan zaman Nabi. Tapi kita harap mudah-mudahan malaikat bersama dengan kita. Allah Ta'ala sentiasa cucuri rahmat kepada kita. Melalui kita duduk dengan Quran, kita baca Quran, kita hurai Quran, orang dengar, orang gapo semua. Tak ada kira duduk di rumah, duduk di masjid, duduk di mana, insya-Allah dapat berkah belaka. Tapi hak pentingnya kita nuknya di Quran tu. Nah, insya-Allah di rumah kita pun bunyi Quran, di masjid pun adanya baca Quran. Jangan lupa ni, saya acak-acak kali ni turun kepada diri saya sendiri ni. Nah, dan kepada semua kita tiap-tiap orang. Okay. Jadi ada sama ada dalam kereta lagi apa pun kita we bunyi Quran. Siapa-siapa yang tak ada pasal Quran apa pasal bunyi suara dalam kereta dia baca mulut baca mulut. Nah, baca mulut insya-Allah orang tu dia dia tak tak tak apa tak terlupa. Pas kalau kita tengok sangkum setengah-setengah bawa masuk kereta apa lagu lalu gonggang gonggang gonggang gonggang gonggang Allah kita dengar apa namalah telinganya tak mana kita duduk alik luar ni kocok hati gugung gugung gugung gugung gugung sebab apa Allah pasal lagu dah doa nah no. lalu dengan kereta dia gugung gugung gugung gugung gugung lepas tu berhenti di api merah ni masya-Allah orang tepi-tepi pakai tengok belakang kereta Allah. ni pasal lagu dah Bak apa tak pasal Quran? Bak apa tak baca Quran? Nah, duduk atas kereta, belah-belah jalan. Saya biasa tengok sore dah. Masa saya duduk mengaji di Uza dahulu College Ugama Sultan Zainal Abidin di Terengganu Mudir dia Allah Yarham Dr. Muhammad Ibrahim Syukri Masya Allah Orang ingat Quran Dia akan melangkai tiap-tiap hari Letak-letak Masya Allah Mulut dia ni Duk dengan Quran sama Dia jalan Bukan dia unga apa tak Jalan Duk dengan Quran sama <laughs> Ha tu Orang-orang lalu pasal lalu pasal jumpa dengan dia, ya akak tangih gitu, dia tak ada urusan dia sebab dia takut cacuk dengan Quran dia. Tapi hari-hari duduk lagu tu. Masya-Allah, ni kita nak jadi sangkum kita, sangkum yang orang duduk dengan Quran. Nah, duduk dengan Quran, hidup ni ciwi-ciwa dengan Quran. Jangan terlupa, jangan lalai, jangan gapo. Sepanjang saya duduk ayat saat ni, tak boleh baca Quran, dengar Quran. Ha tu. Kalau tak boleh, baca juga hari-hari tak ada dengar juga ambil Quran buka tengok tepuh gini tak pernah tepuh ya Allah hari ni aku tepuh dengan, dengan, Quran we tangi kita ni sempat dengan Quran tak apa dah sup dah tu hari-hari kalau kita tak boleh tepuh dengan Quran tak boleh baca Quran dan sebagainya apatah lagi <clears throat> ha ni nak tintai dah ni orang okay, Islam kita tak pandai baca Quran Allah tu dahsyat nah dah sekali lagi tak tahulah di akhirat sikit lagi tu Tuhan nak tanya lagu mana dia tu umur mu tujuh lapan puluh tahun mu duduk atas dunia buat apa mu tak ngaji Quran buat apa mu tak sepatah tak anda baca Quran buka tengok buka tengok Quran ni eh. tak tahu dia nak baca lagu mana ni tak ada lah sebab tu saya seru dah kan? ada kira ni siapa-siapa umur banyak ke umur sikit marilah kita pakat soncai kepada Quran duduk dengan Quran, mati dengan Quran dan akan dibakit masuk ke dalam syurga sikit lagi pun masuk dengan Quran. Itulah yang kita duk nak. Nah, mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita dengan Quran sepanjang umur. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.